Zbigniew Herbert Modlitwa Pana Kogito Podróżnika Panie, dziękuję Ci, że stworzyłeś świat piękny i bardzo różny, a także za to, że pozwoliłeś mi w niewyczerpanej dobroci Twojej być w miejscach, które nie były miejscami mojej codziennej udręki że nocą w Tarkwini leżałem na placu przy studni i spisz rozkołysany obwieszczał zwierzy twój gniew lub wybaczenie. A mały osioł na wyspie Korkyra śpiewał mi ze swoich niepojętych miechów płuc melancholię krajobrazu. I w brzydkim mieście Manchester odkryłem ludzi dobrych, i rozumnych. Natura powtarzała swoje mądre tautologie. Las był lasem, morze morzem, skała skałą. Gwiazdy krążyły i było jak być powinno. Jowis omnia plena. Wybacz, że myślałem tylko o sobie, gdy życie innych okrutnie nieodwracalne krążyło wokół mnie jak wielki astrologiczny zegar u świętego Piotra w Bewła. Że byłem leniwy, roztargniony, zbyt ostrożny w labiryntach i grotach, a także wybacz, że nie walczyłem jak Lord Byron o szczęście ludów podbitych i oglądałem tylko wschody księżyca i muzea. Dziękuję Ci, że dzieła stworzone ku chwale Twojej udzieliły mi cząstki swojej tajemnicy i w wielkiej zarozumiałości pomyślałem, że Duccio von Eichpellini malowali także dla mnie, a także Akropol, którego nigdy nie zrozumiałem do końca, cierpliwie odrywał przede mną okaleczone ciało. Proszę Cię, żebyś wynagrodził siwego staruszka, który nieproszony przyniósł mi owoc ze swego ogrodu na spalonej słońcem ojczystej wyspie syna Leartesa, a także mis Helen z mglistej wysepki mól na Hebrydach za to, że przyjęła mnie po grecku i prosiła, żeby w nocy zostawić w oknie wychodzącym na Holi zapaloną lampę, aby światła ziemi pozdrawiały się, a także tych wszystkich, którzy wskazywali mi drogę i mówili Kato, Kirie, Kato. I żebyś miał w swej opiece mamę ze Spoleto, Spiritionas Pakos, dobrego studenta z Berlina, który wybawił mnie z opresji – a potem nieoczekiwanie spotkany w Arizonie wiózł mnie do wielkiego kanionu, który jest jak sto tysięcy katedr zwróconych głową w dół. Pozwól, o Panie, abym nie myślał o moich wodnistookich, szarych, niemądrych prześladowcach. Kiedy słońce schodzi w morze jońskie, prawdziwie nieopisane – żebym rozumiał innych ludzi, inne języki, inne cierpienia. A nade wszystko, żebym był pokorny, to znaczy ten, który pragnie źródła. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny. A jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedzony na zawsze i bez wybaczenia.